huko tabaki tunatafuta huko kwenye ah, mimi naendelea maisha mengine mhm eh nikatulia zangu kule nimetulia zangu nini na mwanamke eh, tunaishi eh, tumeishi tumeishi ah. maisha bwana na leo na kesho mnaenda mpaka mnachokana. Yule demo alikuwa watoto wakubwa hawa ah wawili wakubwa tu yule ambaye alikuwa anajiuza mm. Abu na Sam mm. Ikafika stage ya watoto sasa, wale watoto wakaona kama vile mama yao anawadhalilisha, sababu mimi ni kijana mdogo afu niko na mm. kumbe mama yao kanyanyaswa sana na, na wauni na washikaji yani mm. maisha yake yale ambayo anataka yeye kanyanyaswa sana, sema nilivyoishi na mimi, ni maana kuna mtu ambaye ananyanyasa tena kama wale wanaongezaka kwa mara kwanza anaishi naye kwa kupata hela anamchukua zote anamtia mangumu anampiga na nini eh, mika naishi naye vizuri tu sasa wale watoto wakaona kabisa kama mimi nimepewa jukumu na mama yao kwamba akaenda akajiuza mm. akipata hela alipa mimi hela yote anakabidhi nifanye maisha mhm mm -hmm. mtu sinajua mtoto wa kike mm. e, eh, namulia vitu vyake ambavyo yeye anajua vya kike hivi shamchukulia samafani, shamchukulia tifi, shamchukulia nini, shamchukulia nini, mwekea ndani pale, mazaga ndani, kula nini na nini, kodi mwenye nyumba, ninajua kabisa namzingatia vitu fulani na watoto wake wanajua wanajiuza, watoto wenyewe wanakula hapo hapo na wanajua wanajiuza mama yao mm. na bado wakija na wenyewe mama yao utakalala, wanamtia mkono kwenye maziwa, wanachukua vichenche vya mama Uh, mwanangu ishi hivyo hivyo, lakini mwanangu kuna zibu, lakini ukipindukia hatari tuna huyu mkewe mama yake yeah. mama kalala anatoa mikono kwenye maziwa hivi navyokwambia mtu mama mtu mama yake amtia mkono hivi anatoa paka ziwa kwenye sidiria hivi anatoa vichenchi kama alivyotoka na rodi shere kuona zile gwiro ushapitia mhm mm -hmm. nikaambia nyinyi mshakuwa wakubwa somewhere twende gereji kamchukua mtoto hapo akili natu yarudi mlengea akili inaenda afu inarudi mm. twende sangu gereji kamchukua sangu kaenda na gereji pia kazi gereji sio na ninafanya nafanya vitu vyangu lakini ninafanya mm. pia na kazi gereji sangu eh Mas, ma, ma, ma, ma, ya nyumbani huku naye akija siku ingine geji aende kaona wewe kiba cha mchele sijui ni muunga nini mpaka anatoa vitu vya kirudi geji anakuta misusi imebaki cha mchana utakula na cha siku utakula basi anaona gereji geji aende mm. kaanza kulemaa geji aende mkubwa yule mdogo mimi nataka bodaboda nijifunze bodaboda mm. haya hiyo kasi kwa elfu kujifunza au kufanya nini kujifunza tu mm. nenda kule ile ile samu ka kapiga mezi sita kaacha nilipogeje kule kaacha au wenyewe wanachangia vya maisha yangu magumu nikaja siku kika kikao pale ndani kama mama umezaa watoto wawili wa nguvu tu mabarobaro huyu mwingine ana miaka 22 huyu mwingine ana miaka 19 huyu nimemchukua miaka 22 ndio na gereji ili tukusaidie wewe ambaye uache kujiuza mm. kwa sababu wewe huwezi kuacha kujiuza bila sisi kila mtu kukuletea bukubuku mm. wewe huwezi kwenda kule kutokea eti ukitaka sigara unawasha una, una, una, una, una, una, una, una, una, pombe unakunywa mazivu tukuletee si elfu moja moja, si watu watatu. Kwa mimi baba yao, lakini hao ni wanao. Mm. Sasa huyu geji hataki. ha geji mchana hali, sio kama mtoto wa kiume usiishi kama wewe. huyu mtoto wa kiume Haya. Huko na huko bwana mtoto wa kiume geji akaacha kazi hataki. Mimi nyumbani pale nikaona siwezi kuwalisha watoto wa kiume wawili wakubwa na mama yao. Bora mke wangu unaweza mkamlisha kuliko hii ili tunasaidiana, anaweza kununua kunyanyua kilo 50 mm. tulishana tena tulishana kwa muda tu bwana, atatoka kama amekataa kazi, mimi hapa mwangaji nitakuwa nakuongea yeye tu sio mm. wapendi kama utakavyoona hivyo hivyo kajaza sumu wanaye hey, eh, kama vipi mazingira huyu jamaa mwenyewe huyu hawapendi nyinyi si hivi na hivi hivi na hivi sasa hivi huduma hapa ni kwa mbovu kwa kabla tunachenchia sasa kwa tunasitaka habari mwanangu nimerudi kazini mm mtoto ananiambia wewe faza itabidi hapa bwana uondoke <laughs> nikasema unasema mtoto wao itabidi hapa nyumbani uondoke uondoke kwanza kwanza wewe bi mkubwa unampiga sio unamzingua sio unafanya nini hapa bidi wewe uondoke ambao watoto nasikia watoto wamekuwa sio amekuwa wewe sio hivi na hivi sio hivi na hivi na hivi ah kaona mbona imekuwa hivi tena, Mario shaisha hapa mm. Eh, mnajibu kaba sawa, sema nini Marita basi, tulikuwa na takribani kitu kama elfu themanini hivi mm. au ugomvi unaanzaga hapo. Kaambia sawa, watoto wajui, lakini mimi na yeye najua tunaishi vipi bana, kwa yote tunaoishi na kila kitu, wanao ndo wamekuingilia mapenzi. Sema basi poa, Marita basi disko yetu, kila mtu atuwe chake ni poa mimi. Mimi nisiponiokota mimi naishi popote pale kwa chana mpatu. Mm. Poa. Eh, kaja kaja na hela pale, watoto wanaanza balaa kwenye hela. una mpela za nini? Eh, sio kutumikia sio hivi na hivi na hivi ameputa. Ah. Pale wakaanza kugombana mama yao, kugombana mama yao, kugombana kaambia kugombana mama yao, mimi nataka hela za kwa hivyo kwanza hapo sasa hizi nini saa sita hiyo eh saa saba eh hela zinatoka saa nane eh saa tisa mimi niko nazo kweli watu wadogo mama wao mimi namkamata hawa huyu ana miaka kumi na sita huyu ana miaka kumi na tisa mm. mara wanajiuza namkamata mama yao wale ambao bado hawajabalee hao mm. Wadu. Wadu. Paka unafikisha miaka mitano na miezi saba na maana mama hawa miaka mitano hawa ndo wamekuwa tayari wanajiele wanajielewa kwa wanaletea unazi hawa cha msingi vipi nikamba nyinyi wenyewe watoto wadogo tunaweza mkaruka na nyinyi fresh tu na msiniambie kitu wewe uwezi ipo watu hivi mbadulia tulia hivi mbwa tulia huyu asubuhi sio hivi wewe tulia kuna kisu hicho kimekuja chini kipigwa kisu cha hapa toto huyo ndio hicho kilichoacha alama eh uh -huh. mm hiyo kuna kuna kuna kuna sio nijitetee hiyo kutamejiwe na Arusha e, kwa sawa ni mama mtu kaja nini kanisisi si unajua achana na wanangu si hivi na hivi hivi na hivi nimeongea kale wewe shoni chakula kisu cha hapa hapo na na mama na mirija mm damu zinavuja eh, damu zinavuja sikaja sija kwa sawa nini kaja mtoto pale kaja mtoto pale mimi sijamrembea niko nao kinsogea na visa kinsogea na wanapiga mama yao ni si afu akija hapo vipi visu piga mtoto kijiwe yule tu kijiwe eh, nampiga mtoto kijiwe kule ka, kijiwe nimemrusha kitofali kule kanda chini, au nimepiga kisu. Mama kumbe mama yake angepanda ya chupa hapa, kanitoboa na hapa chupa mbili, yule mama yao siona hizo eh, mm. Chufi chufi niko naye, kumbe ulikuwa naye pesa sio mzuri. Nikamsukuma mama yao, nikamwambia eh, kumbe mwenyewe kumbe una kisu na yeye pia eh, mimi mm. nazuia watoto, kumbe mwenyewe kujaribu na nisi, kumbe ikawa vita saa 9 mpaka saa 10 vita mimi nikaona sio kweli, nikapigwa pale mpaka nikalewa damu, si unajua mm. pigwa pale visu viwili, pigwa pale chupa mbili hapa, si unajua mm. eh yale hapa kuna cutting sema huwezi kuiona hapa. Inaonekana. Eh, yale nilipigwa kitofali kichanganya hicho zima ile Mm. Kaingia mferejini pale, ndio ule mfereji ule. Ule wa kule? Ndio nikavuka nikaenda kina bebe pale juu. Mm. Pale ndio msaada wangu yule dada marehemu aliyofariki yule. mm. Mm. Yeye ndo ananisaidia marehemu, ina lilayo ina ya churi, yeye ndo yule. Apumzike kwa amani. Kwa amani. Aha. Wewe eh, wakanipiga mtoni. Wewe wewe wakaleta vijana wao. Wewe chori chori chori. Mimi mtu kama uwepa, mfuateni sasa. Mimi kanapanda kule kule kupumzika nikaja kavutwa. Mm. Wale demu kanipenda yeye Marozi. Sababu kidogo anao nikapigwa na wadogo janja. Mm. Eh, nikavuka pale nikapanda kule. Vipi? Eh, kama wewe wewe waenda kuelezea, si tunisikia hapo, yule jini sio mwanamke, mambo gani umepitia naye, si hivi na hivi na hivi pita huku sikiliza. Kapigwa afande simu, akaja pale afande wa walimu, akaja anichukua pale kwenye gari mabatini wa Pepsi. Mimi yangu anabii tu mm. mimi muone mimi, hata kivyo ukiniuzi sendi polisi, polisi utenda wewe. Mimi yangu anabii tu ya kunibeba mm. Kenda kachukua nabii kule, kachukua shikaji zangu, kambe jamani, si unaona jicho jicho alione wao yolioli kanga hapa anafuja damu visu vipigwa visu viwili hapo mm. kanga kumpigwa chupa mbili na mama mtu nikamwambia mimi naombeni mkanisikie tu yani mkanisikie tu kuna anapiga kisu yani mnisikie tu nimchinje na kweli siku ile mm. yani wale wangemshika tu hivi wangemshika tu mimi ningemchinja kweli mhm kisha mapenzi kutendwa mikasa nini kona bora tu kama kweli nitajira hapo nitakurejea hata nifika jela hivi nimekunja au kaua au kachinja mtu kidogo heshima sasa so, jela nako ukaenda mibaku kwa jela utapata taabu. kweli chakula chako uli kwa raha mm. si umeenda kuku eti umeenda jela umebaka mm. utapata taabu. mhm mm ni yaani bora macho nitoe tajicho kenda jela hata kama si shisha bado kitu kinitoa ukimtoa macho kenda jela watu wanakapembea wale. eh kama mtu macho huyo yeye yaani anapata mm -hmm. niko nabua hata akili zetu eh, akili zetu sinajua tushapoteza mhm. ah, poa nimetulia si unajua pale polisi imechukua nini mazingira vimsirii ukaja kwa uni wangu watu wa tunajua watoto wale unawasaidia tu wale mambuzi ni maraya tu unaona nimekula nguvu zako nini za gereji nani kila kitu afu watoto zake kuja kuwachikizia amekudunda eh hey nimetulia tu ile damu zinavuja yani nimetulia nini ah, sioni atoke atendeke hospitali mm. hospitali ndio kusemaje leo nilichofuata nafuta rabii tu basi mm. Yeye yaani kuuliza yeye kama nikija hapa sikuulizi wana waoni ndio huyu ndio huyu watu wanaanza eh gongo kona gongo na gongo na gongo gongo gongo gongo huyu unaburuzwa polisi polisi kwa kuuliza wanaondosha watu wanapotea polisi anakamata mtu hapo mm mm-hmm. tukawafuata wale watoto wale wanipiga pale tatu asubuhi ile wana waniamsha, nimehama ah, nimeenda kwa Hamasika, sisi ya ah, getu, nimeenda kwa Hamasika. nirudi kule Mabatini kule, nikabidi nitazame kale pale pale kwa washikaji pale ambao maskani kwao, nikaenda nikatulia ile saa moja mantilia anapika pika pale maharage nini, eh, jamani macho jamani, ah, jamani macho Watu wake hawakufikia. si unajua eh, mm. eh ja pale nikaambiwa wewe eh, vipi eh, waone eh, vipi sio tunawafuata nikamwambia baridi tu wanawafuata baridi tu wewe tunawafuata mpaka waone walivyojaa pale sita saba watu wakaanza kukata pale kata kata kata kata saja mtani Ay, pombe zetu zile kali zile mm. pombe kali sigara pombe kali sigara pombe kali ndio mfika watondokeni tuwafuteni kumbe vuma yote la night lile wale wamelala mm. e, mpaka saa tatu mbili asubuhi bado wamela wajua ah. wameshinda mm. e, eh, Kenya tunaingia nganganganga eh, mama tu eh mkuja tena um, mtoto wangu anafuata nini eh na nini mmoja akatoka na kesho Mungu tena anafukuza ah, mimi. Kumbe anajua kama nimekuja na tagi. Mlungu huu. Mm. Kalewa. Mm. Mwingine katoka mbio nini atakakimbia sababu kishaona kabisa eh mwenzangu katika swala mlungu mm. mwingine anataka akimbie ile katoa kiswa atishia watu anataka kukaa mferejini kule kataka mtu chini pale bondeni mm. kaudishwa huko chaya mhm acha kabisa Mungu atusaidie tu ikawaje nikukata tu piga sana eh piga sana toto unajua mm. eh piga sana sababu wale ni wauaje kitu chonifanya mimi Alafu nilivyowalea wale niwaua eh, nikawa nimeshika kijiwe konzi. Si unajua wako chini ya, ya ulinzi wa wasungusungu. Mm. Mimi nimewashikia kijiwe konzi, yani na kijiwe kidogo kama ngumi nimefuka na nje. Anatoboa tu. Eh, ukidangalia mimi natoboa tu. Toboa toboa vichwani, toboa toboa. Mimi mimi nimechakaa babu, ile jicho uliangalia. Okay, mpigwa visa hapo kunatoka damu hapa. Hapa niliona kama vile toboa mshipa. Mm eh, tukaenda nao mpaka polisi kule, mama yao pale eh, mama yao kaja juu eh, wanangu sio nini kaja anasukuma sukuma, nilikuwa na kijua kile nikisimuuliza, nikapiga huko nikakata taya hii ngamba mpaka madamu ivuje ivuje tu wote hapa tulio damu, sababu tukia jana napigwa ni wa shahadia wate ujui kila kitu najua, afu na unashahadia mm. piga pale, nenda polisi polisi kule Wajalanda Ah bwana hao ndo hao ndo hao watoto ana adabu peleka kule. Sinajua. Mm. Wakati wa kule.